Это видео с этой куклой я хочу снять для своего клиента, который заказал по фотографии а, и долго ждал. Ну, теперь я представляю им, им нашим клиентам, видео кукол. А, значит, э, куколка блондинка, глаза стеклянные, бровки прошитые махером, волосики тоже прошиты, сосочка маленькая. Значит, губки красивые у нас, розовые, десенки, язычок, все есть. Хотелось бы показать функцию, конечно. Сейчас я ее раздену. Надо быть очень аккуратным, когда вы раздеваете силиконовую куклу, чтобы не повредить. Особенно реснички, бровки очень нежно прошиты. Надо быть крайне аккуратным. И волосики тоже, конечно. Вот такая лялечка у нас получилась. Тоже из Акафлекс 30. Очень симпатичная. Гибкая, хорошенькая. Сейчас напоем ее. хватит. Ну-ка, открывай рот. Опа. Да, вот она пописала. Все работает, функция, проверили. Я думаю, нашему клиенту лялечка эта милая очень понравится. Достаточно нежная куколка.